Fala galerinha, e aí? cidade tá viva Dia de sábado, movimento certo Cidadezinha gosta de feira massa Uma vez me mandaram pra cá trabalho, fiquei, acho que foi três ou foi quatro dias. Porra! Eu me senti de férias, né? Na verdade. Trabalhar foi a última coisa que eu pensei que eu estava fazendo. Eu lembro, ah, eu comi aqui, ó, um cafezinho, pá, e ficava de boresta, passeando pela cidade. Muito bom. Cá. Muitas igrejas, muitos museus. E aqui a gente vai atravessar a ponte, acho que é a ponte Dom Pedro. patinou legal aqui agora. Eu lembro que quando eu atravessei isso aqui a primeira vez, eu tava a pé e era de madeira. Não era essa chapa de aço não, era madeira. Pra quem não gosta de altura, dá cagaço, viu? atravessamos. Bom. Pensando em pegar Muritiba. Pô, não vou, vou, não vou. Vamos subir. Depois a gente vê como é que sai Muritiba. Subindo Muritiba! É, a viagem não seria completa, né? <laughs> Uma borboleta agora ficou presa no capacete. Mas já, já foi embora ela. Você pode estar tá ouvindo a zoada, coisa batendo. Isso é o seguinte, produtor de corrente. A M tem é um cupim de protetor de corrente. Ela já comeu dois. Tentei comprar mais um. Etiba! Terra de milho. Ah, asfalto, graças a Deus. Odeio aquelas pedras. Asfalto não era é essas coisas todas, é Mas... Enfim... E é, melhorou, melhorou. Vamos lá. Caralho. sendo na bosta pro meu ombro. Por mais que dê vontade de parar pra ver, a gente não pode, né? trecho é muito sinuoso. Eita, tá doendo agora o outro ombro. <laughs> Vou terminar essa, essa brincadeira aqui todo parreado. Oi, pai. Vários tons. Pô, ele me avisava, né, cara? Sua cidade tava horrível pra chegar. Nossa. vamos segurar agora aqui. Bom, estamos na cidade. Vamos interromper o vídeo para não ficar muito extenso. E até o próximo. Valeu, tchau!